E aí, pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando KOF 2002 UM online especialmente para vocês. Confira o vídeo até o final e é isso aí! Gente, eu sou o player 1. Aqui com a baiana de pau nele. Eita! Ah. Você nunca apanhou de havaiana de pau, você vai apanhar. Vamos aqui, ó. É agarrão, é chinelada. Sem dor. Ah, Freula! Chorar, você vai ver. Chega com isso! Para! eu sou bem poderoso. Se bater um pouquinho em você. ajudar o um amigo que tá vindo. Ah, depois vou morrer. Vá, toma o meu, tomei um pouco. Round 3, fight! 人客私はとりません友人客友人客 Nossa, não deixou fazer nada! Calma aí. Nossa! Olha aquela! Pé no carro. Mas uh, o que eu achei diferente desse jogo é que tem muito mais golpes que o, o outro, né? Tem que treinar. Se antes tinha que treinar, agora tem que treinar mais ainda ele. Para, para com isso! Morre logo! Ih, não morreu! Ah, lascou tudo! Puxa vida. Tô bem preparada aqui, ó. Axé, vou te dar um agarrão. Toma. Morre. Ah, vai de novo. Toma. Matou meus amigos. Vixe. Toma aqui, ó. Ah, cabeçada, monstro toma aqui meu especial! E fugiu. Vem aqui. Meu. Olha! Oh, saiu! Ah, toma a cabeçada dessa. Winner! Round 1. Agora eu vou matar de verdade. Continuar de agarrão aqui, ó. Pra não deixar a vez. Nem tem que pensar. Vai treinar outro dia. Morre! É, esse jogo é bem legal, como eu falei, ele tem muito mais golpes e para online as pessoas estão jogando, não, não tive dificuldade, fiquei esperando muito tempo. Ah, morreu. Tem que ir de novo. <laughs> Vá. E tudo isso ainda não morreu. Ah, aquela boca já tava quase morrendo e não morre. Round 3, fight! Aqui! Ah, dá aqui, mano. Cair. Pequena aqui pula, viu? Aí. Uma morre logo. Round one, fight! Yeah! oh oh Vai. Ah, tô aqui, ó. Gente, eu tenho que aprender muito com esse jogo. Ó, oh, ainda não pegou meu golpe. Yeah. Nossa. Ter paciência aqui. Eita! Vai, morre logo! Segura essa! Yeah! ficar roubando com... Ah, veio por baixo, né? Toma! Continua assim, gente. Ah! Ah, gente, me enganou. Não, foi bom Vai, ele jogou bem, mas... treinar também. Eita. Que isso, cara. Já deu, não? Já deu. Para com isso. Ó, a perna do cara pega lá de longe. Ó. Toma, vai, fica aí dando seu golpe. Morre. Olha o nervoso. <laughs> que fazer. Tá, não deu tempo de fazer nada. Winner. See Agora está ferrado. O poderoso voltou. O claro. fica perto pra você ver o dano. Ah, morre logo. Falta mais um pouquinho. Ah, fica quieto! foi fácil, viu? Ai. Gente, olha, vale a pena, viu, comprar esse jogo. Não tem um Play 4, vale a pena jogar. tava... Meu, que perna, vai. Oh, tem que continuar assim. Vai querer vir por baixo. Ele sabe, ele tá, tá ligado. Round 2, fight! 友人ジャック友人 vamos logo! Eita! Tá sendo muito bom jogar esse jogo. Quando a gente ganha, é melhor ainda. Vá! Toma! Só mais um pouco! Uh! Round three, fight! Dino's Strike! Dino's Strike! Cilado, cara não. Eita! Ó. Vai, é só magia se pular. Toma. Vai lá, ah, tá provocando? Toma aí, ó. Vai, fica aí provocando. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. E compartilhe com os amigos e amigas. Então, até mais. Tchau.